Mga Makakahigaan, panibagong araw, panibagong kalokohan na naman. Yeah! Yo, ang so, gagawin po namin ngayon dalawa ay sasayaw kami dalawa ni parin Darwin. Yeah, so hindi lang si Bachi ngayon nasasayaw, dalawa na sila dalawa Darwin. Dalawa na kami. Ah, tatlo na sila. Dalawa na kami. apat na. Apat na, so sige. Okay. Simulan na natin to. 1, 2, 3. Oh, ayos, ayos, ayos, ayos muna, ayos. Ayos. Yan, ayos. Dito, Dito, ah. Dito, yan, Dito, Dito, go. One, two, three, go. Knee, zavre, ne ne ne ne zavri, ne ne ne ne da da da da yup ne ne ne ne ne